agora o señor Puy, porque a min cando falan de emprego, de que hai un millón de empregos por fin a xornada completa dende o ano 2011 por primeira vez, Eu é que me resisto a falar de emprego sin falar da calidade do emprego que se crea. De nada vale que teñamos emprego o 100% se o salario de cada traballador e traballadora non lle permite vivir con un mínimo de dignidade e cubrir as súas necesidades básicas. Por eso non se pode alardear da creación de emprego cando o emprego que se está creando é tan mm, precario que obriga a vivir as traballadoras e traballadores como se si estiveran en desemprego. Polo tanto, non hai tal calidade de emprego eh, creado, senón que se crea emprego moi precario, eventual e con salarios de miseria. Empezo por anunciar que apoiarei as emendas presentadas pola oposición, que ademais en moitos casos son coincidentes ou similares, o que non impediu o resentamento do Partido Popular, porque o problema está na diferenza de cales son as prioridades que ten que atallar o goberno galego e eh, cos seus orzamentos. Fundamentalmente esa. E despois falaremos tamén de esa maravilla de reducción de impostos e a súa xustificación. Por citar algunha das que chama a atención que o Partido Popular rexeite durante esta campaña eh, despois desta campaña electoral onde fixe un montón de promesas de índole social Vou citar algunhas como, por, como, como exemplo. Por exemplo, o rexeitamento da emenda número 3 do Partido Socialista para que se cumplan os prazos de concesión e abono da risga é abandonar as persoas máis precarias e con máis necesidades, ou a emenda número 40 tamén do Partido Socialista sobre a prestación extraordinaria única para pensión e subsidios non contributivos, establecendo un límite inferior e non superior, é dicir, garantindo que todas estas persoas pensionistas cobren un mínimo de 220 euros en vez dun máximo de 120 euros, como propón o proxecto. Tamén hai exemplos de emendas rexeitadas que inciden na transparencia transparencia Despois de tanto alardear dunha lei de transparencia, cando chega a hora de verdade e plasmar en medidas concretas esa transparencia, o Partido Popular oponse. Así ocurre coa amenda 7 do PSOE sobre a fiscalización do, polo Consello de Contas das contratacións e subvencións concedidas, a emenda 23 do BNG e a 29 do PSOE en relación á contratación público-privada e á concesión de obra pública, a emenda 25 de AGE que inclúe a obriga de información ao Parlamento galego en relación coa Lei Orgánica 2-2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera, a Menda 30 do Partido Socialista que solicita información pública sobre os gastos de propaganda e publicidade, as emendas 30 do BNG e 35 do Partido Socialista en relación á creación dunha oficina de control orzamentario ou a emenda 30 de AGE que engade unha nova disposición final de modificación verificación do Consello de Contas. Evidentemente, apoiarei todas as emendas dirixidas a devolver os seus dereitos e salarios aos traballadores e traballadoras públicas, porque o Partido Popular ven aquí a facer gala da devolución de parte da paga extra e dun incremento salarial do 1% que non compensa nin denonxe todo o que se lle ten eh, retraído aos traballadores e traballadoras públicas por non falar de que se siguen mantendo os recortes no resto dos dereitos que lle foron usurpados. Tamén apoiarei as que van dirixidas a aumentar a taxa de reposición ao 100%, garantindo así a calidade dos servizos públicos, aos, aos que van encaminhados a aumentar o salario do personal da Administración Pública Galega por enriba do 1%, hai propostas dun 1,5%, do 3%, diversas, pero todas entenden que o límite do 1% é realmente escaso. Tamén as emendas dirixidas a limitar a fórmula de concertación con centros educativos. Temos que apostar pola sanidade e pola educación pública, mentras, esa outra gran diferencia, o Partido Popular sigue gastando o diñeiro público en concertar atención con entidades privadas en vez de defender e apoiar os servizos públicos. Tamén as regras que establecen unha escala autonómica de IRPF progresiva máis xusta non é xusta a escala de IRPF e non beneficia as persoas con menos ingresos non é certo a escala que propón o Partido Popular sigue beneficiando as grandes fortunas moito máis que as clases populares os salarios medios de Galicia son os máis castigados con esta reforma que propón o Partido Popular a impedir, tamén apoiarei as que van dirixidas a impedir que se siga a baileirar de contido a negociación colectiva tanto do persoal ao servicio das administracións públicas como do persoal das empresas privadas, como acontece co establecido na disposición adicional novena respecto ao ensino concertado ou na disposición adicional décima respecto ao persoal dos Sergas. A negociación colectiva é un dereito dos traballadores, é unha conquista dos traballadores que o Partido Popular quere acabar con ela e non lle vamos a consentir. Os traballadores e as traballadoras, a clase traballadora rexeita a súa reforma laboral, rexeita as súas medidas en contratación e rexeita a eh, morte de feito que vostedes están provocando na negociación colectiva e, polo tanto, a incapacidade da clase traballadora para defender os seus dereitos. Votarei tamén a favor da amenda 20 do BNG que solicita a eliminación do artigo 31 que introduce unha maior precariedade no ensino público E tamén darei meu apoio á emenda 21 de Ague sobre o imposto de dano ambiental que foi rexeitada a igual que a emenda 22 de Ague sobre o imposto de grandes superficies comerciais, bebidas con alto contido en azúcares, pisos baleiros e depósitos bancarios porque non se pode decir que se defende a este país cando non se castiga quen mm, contamina cando non se controla a contaminación e cando se siga apostando por empresas que contaminan nas nosas rías en vez de buscar o seu traslado. Porque non dan pasos para manter o emprego como fixeron en Vigo, contando con que se iba a trasladar o hospital Sieral Cies para o novo hospital Álvaro Cunqueiro, non houbo unha previsión para manter a economía provenía da zona onde estaba o Hospital Xeralcíes, que agora se está convertindo nunha zona morta e en centos outra vez de persoas desempregadas na cidade de Vigo. É indefendible a negativa do Partido Popular a aceptar as emendas do BNG, AGE e PSOE que solicitaban a supresión da disposición adicional decimosegunda que fai perdurar a precariedade laboral no Servicio de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais. Se ha tratado miles de veces. Como queremos que apoien uns orzamentos que poñen en risco a vida das persoas que traballan na loita contra incendios forestais? En resumo, votarei a favor das emendas da oposición educación, que melloran o carácter social dos orzamentos, melloran a distribución da riqueza, defenden un sistema fiscal máis xusto e as que pretenden devolver ao personal público os dereitos e salarios sustraídos, garantir uns servizos públicos de calidade, limitar a fórmula de contratación público-privada, os contratos de obra pública e os concertos con empresas privadas na sanidade e no ensino. Señoras e señores do Partido Popular, Remato dicindo que estes orzamentos contradín as súas promesas electoralistas e o seu compromiso por devolver á maioría social os dereitos usurpados e a compensación do sufrimento que están a padecer polas súas políticas austericidas que tan só teñen beneficiado ao gran capital. Por iso votarei en contra do dictamen da Comisión e lamento que sigan enrocados no seu inmobilismo negándose a escoitar a sociedade galega, negándose a negociar coa oposición, negándose a chegar a pactos de consenso a pactos polo futuro deste país impoñendo a súa visión unilateral e a súa visión a favor do gran capital. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez.